क्या मतलब आज नो कचकच नो फाइट नो लड़ाई नो बहस कुछ भी नहीं की धारा रुकी हलचल सपनों की गलियों में बीते हुए पल हाँ, एक काम कर पहले कपड़े चेंज कर ले फिर सो आराम से जाने क्यों बुलाने लगे रूठे हुए पल मेरे ये सब तो मुझे लिखना चाहिए था समझती क्या अपने आप मिस कचकस का पहला खत मेरे लिए रवि तेरे तो भाग खुल गए यार इस खत को संभाल के रखना नफरतों में तेरा मेरा हो गया है प्यार जाने कैसी खामोशी की टूटे कंफर्टेबल नींद नहीं आ रही अब क्या करूं एक काम करता हूं ज़मीन पर सो जाता हूं रही है या नहीं चल रही है साथ मेरी तन्हाइयां राहों में खो गई